السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال آه، الفيديو ديال اليوم هو آه، ماشي وصفه هو يعني آه، شاركت معكم الطريقه اللي كان يعني كنعتمد في طحن الحبوب اللي كنستعمل في الريجيم ديالي انا الشخصي أه ف آه، يعني آه، تقريبا تقريبا يعني آه، الخبز اللي كنستعمل في الماكله ديالي انا شخصيا كنستعمل حبوب السورغم او حبوب الدخن او لا يعني في قله قله فاش كنستعمل الروز يعني الطحين ديال الروز اولا ديال المايزينا يعني في بعض الوصفات ولكن يعني الخبز الاساسي اللي تناكل آه، معتمد على حبوب السورغم اللي كيف ما كتشوفوا هنايا آه، هي آه، فيها بزاف ديال الانواع هاد حبوب السورغم يعني ولكن النوع اللي صالح للاكل بالنسبه للناس هو هذا اللي كتشوفوا فيه تيكون يعني الحبوب ديالو بيضين وفيهم واحد الرويس كحل شويه يعني بحال الحبوب ديال الدخن اولا كيف ما كنقولوا لهم حنايا في المغرب آه إلان تقريبا في الشبه ديالو غير هو اللون ديالو آه، شويه فاتح على حبوب الدخن فانا كنشريه وطبيعه الحال ضروري نغسلو لان آه، تنظن هنا الناس ما تياكلوش بزاف وحتى عندنا في المغرب يعني من غير الناس bien sûr اللي متبعين واحد الريجيم بلا كلوتين كياكلوا الخبز اولا في يعني في العادات الغذائيه ديالهم كيعتمدوا على آه، الحبوب اللي ما فيهاش الجلوتين فبطبيعه الحال فاش كتشري شي حاجه كتكون déjà مستوكيه في بيت الخزينه اولا هذا ce qui fait كتكون معرضه للحيوانات الزاحفه كتكون آه، حاشاكم آه، يعني الفيران بزاف د الحوايج من غير الحجار وهذاك الشيء bien sûr فانا خديت هاد الحبوب هادو غسلتهم مزيان نقيتهم شمستهم مزيان عاد آه يعني آه، بديت كنخدم فيهم آه انا يعني آه، الهدف ديالي من انني نديرهم في الدار normalement كنغسلهم كنقيهم وتنصيفطهم للمطحنه غير تنوصيه السيد اللي كيطحن بانه يمسح ليا الطحانه مزيان باش ما يتخلطش ليا الحبوب ديالي مع القمح لان تكون contamination ديال الحبوب وانا ما خصنيش ناكل شي حاجه اللي فيها يعني اللي contaminée déjà. نطلبوا انه يمسح الماكينه في الاول قبل ما يبدا الخدمه عاد كي طحن لي الحبوب ديالي انا آه، ولكن هاد المره هادي انا درت واحد الكونتيتي صغيره علاش باش نخرج منها السميده لان السميده <clears throat> آه، كانت سالت ليا وبعض المرات كنحتاج السميده مثلا في آه، يعني في شي وصفات بحال الكسكسو بحال آه، البسبوسه آه، بحال بعض المرات كنشهى الشاميه اللي كنا كناكلو في الطفوله يعني كندير شبيه الشاميه بعض المرات بحال كيقولوا لها هنايا في باكستان ولا انت تقولوا لها حلوى يعني كنطيبوا هذيك السميده وكنزيدوا عليها السكر الحب يعني الفواكه الجافه وداك الشيء كناكلوها بحال هكاك ولا كنديروها على شكل شاميه كيف كنا كنديروها في الطفوله في المغرب ف يعني كاين وصفات بزاف اللي كنستعملوا فيها السميده ف آه، هذا هو الهدف من انني صايبتها في الدار وصايبت واحد الكميه صغيره ما صايبتش بزاف زعما باش باش ما تشدش ليا يديها فكان الهدف الاول هو انني نخرج منها السميده فكيف ما كتشوفوا انا طحنت هنايا وبديت كنغربل شحال من مره باش كنخرج هذيك السميده دونك في الاول خرجت لي السميده الغليظه وعاد بقيت كنطحن هذيك السميده الغليظه باش كنخرج عاوتاني منها السميده الصغيره وفي الاخير هذاك الطحين اللي آه، حصلت عليه حتى هو غربلته جوج المرات وخرجت منه كيف ما كنقولوا حنا آه يعني هذوك الالياف الغذائيه اللي تيكونوا في طحين النخاله كنقولوا لها النخاله دونك euh, هاد السوركم هذا جد مفيد للصحه كيف قلت لكم فيه آه، فيتامينات مضادات الاكسده اللي كيعاونوا من الحمايه من السرطان فيه البروتينات فيه منافع بزاف وكيحسس بالشبع لمده اطول لذلك هو يعني الناس كي كي كيخدموا بزاف الريجيم ديالهم لانه تيحسك بالشبع كيف ما كتاكليش الوجبه التاليه فانا حصلت على هذه الكميه ديال السميده وشبعت منها مزيان درت منها نيت كسكسو درت منها بسبوسه جوج المرات يعني عجبني عجبني بزاف وكتعجبني آه، هاد السميده هذه ديال السورغم لانها قريبه بزاف بزاف من السميده ديال القمح ما تصوروش يعني المذاق ديالها ما يمكنش لكم تفرقوا ما بين السميده ديال القمح والسميده ديال السورغم surtout surtout في الكسكسو يعني آه، كاينين الناس اللي ما عندهمش مع الماكله بلا جلوتين يعني هاد الريجيم هذا اللي ما فيهش آه، الجلوتين كما كياكلوش المسائل ما كيتذوقوهاش ولكن فاش طاقوا الكسكسو اللي صايبت بهاد السميده يعني ما عرفوش la différence ما بينه وما بين السميده العاديه اللي كنستعملوا في الكسكسو العادي ما تيقوش déjà انه راه يعني السميده ديال السورغم فهو المذاق ديالو جد قريب بزاف بزاف للسميده ديال القمح وحتى هذاك الروتي ديالو اولا الخبز ديالو في المذاق ديالو ماشي بعيد بزاف على القمح donc آه، خرجت نسبه كبيره تبارك الله من هاد السميده هادي والما باقي كان باقي ليا طحين درتو في في سوبيرات ديال الايس كريم كانوا عندي كنحتفظ بهم وخطيتهم خليتهم عندي غير هو الحال فاش كيبدا يسخن لان ضروري هاد الحبوب وهاد الشيء اللي بقى برا يعني الا كان سورتو الحال بزاف سخون كيبداو يعطيو الريحه وكيبداو ينضو فيهم داك البخوش الصغير وهذا فاحسن يعني ديروهم في الثلاجه يكون يكون أفضل وحاولوا انكم تانكلوديو هاد هاد الحبوب السورغام وحبوب ديال الدخن والحبوب الاخرى تتكون ليها منافع كبيره يعني ماشي تاخذوها بشكل مفرط ولكن مره مره مثلا جوج المرات او ثلاثه المرات في السيمانه الواحد يدخلها آه، مثلا في حسوه او يدخلها في سلطه او يدخلها في خبز يعني آه، على قدر المستطاع والحاجه الثانيه اللي طحنت هي حبوب الدخن او كيف ما كنقولوا لها حنا في المغرب آه، حبوب إلان آه، غنيه عن يعني التعريف فكيكون الشكل ديالها تقريبا الحبوب هي شبيهه بحبوب ديال السرقم غير هي اللون ديالها مائل الاخضر كيف ما كتشوفوا هنا اخضر بني فحتى هي غسلتها مزيان مزيان ونقيتها من الحجر وهذا وشمشتها مزيان عاد طحنتها وهذا السميده surtout ديال ديال حبوب إلان كنستعملها انا بزاف في الحسوة أه كنستعملها مثلا في البسبوسه أه في الكسكسو ما كتعجبنيش بزاف في الكسكسو كنفضل الذره اولا آه، السميده ديال ديال الشرقم فحبوب إلان يعني غنيه عن يعني التعريف الناس في المغرب تيقول لك الا كان كيضرك العظام خذ الحسوة ديال إيلان اولا شرب إيلان وهذا فغني فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والبروتينات آه، الواحد يدخلها في الريجيم ديالو مرة مرة كيف قلت لكم وسميتو وكاينين يعني الناس اللي كيصايبوا بها حتى بسكوي انا كنت واحد المره صايبت بها crackers يعني آه، مقرمشات بالحبوب اولا بالطحين ديال الدخن الطحين ديال الانان جاو غزالين فنين فنين ان شاء الله نتقاسمهم معكم في شي وصفه آه، لاحقه ان شاء الله فحصلت على هذه السميده حتى هي ودرتها في سوبيرات وفي اغلب الاحيان كيف قلت لكم تنستعملها الحسوه ليا انا ولا الوليدات مره مره بحال هكا هما تياكلوها آه زوينه بنينه بزاف الحسوه ديالها كتعجبني بزاف كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو كنتمنى آه، تدخلوا هاد الحبوب آه، او بعض منها يعني في الريجيم ديالكم وديال وليداتكم صحيه صحيه جدا جدا آه، شكرا لكم تهلاو في راسكم في صحتكم بسلام عليكم